ayibxon domla ayibxon domla arablarda situmiyat alf deydi olti yuz ming marta javob berdilar bunga aynan ayibxon domla hazratimiz buyuk bir allomalarimizdan u kishi doril iftoni fatvo bo'limini rahbarlari ya'ni xalqimizdan kelgan savol javoblarni albatta u kishi hammasiga javob beryaptilar qisqa lo'nda o'zimizni nimalarimizga manbalarimizga o'zimizni o'sha hanafiy manbalarimizga qaytgan holda javob beryaptilar